अपन ने जिंदगी का एक ही उसूल बनाया लाभा है मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और जो ना दे खुशी से तो छीन लो उसी से खत्म